哎哎哎！啊啊啊啊啊！ <laughs> <laughs> no, no, no, no. <laughs>

Sure. <laughs>

哎呀妈！哦吼！哦吼！哦哦吼哦吼！哈哈哈哈哈！张开。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！